さあ始まりました少量チャンネルのショトです今回はようやく実現いたします彼にお弁当を作って朝持たせようと思います彼はまだ寝てるんですけど僕が今回はお弁当を朝作って弁当を持たせて今日は行かせようと思います弁当箱あるのでこれに詰めようかなと思うんですけど どうなんだろう足りないんじゃないこれだとよしじゃあまあ早速やっていこうと思いますどうしようカメラが映らないまっかよしやろう <coughs> まずご飯を温めますご飯は昨日のうちに炊いときました鍋でうち炊飯器が今ないので鍋で炊いてんですけど 結構鍋で炊くと美味しいじゃあその間に買っといたんですよ冷凍食品になっちゃうけどこれらとかこれ肉と野菜取れてまあバランスよくいいかなと思ってます でもこういうのってさあれなんだね自然解凍でいいんだってことはレンチンしなくてもいいわけよえ超簡単なんですけどカツはソースカツはソースカツだ <laughs> ソースが使ってあるのかかってあるの最初からほら見えるかなかかってあるんですよ えー、自然解凍でいいのは超楽だなえどうしようかなどうしようどうしようかなちょっと迷うなんか俺センスねえなちょっと見せるね今今こんな感じなんだけどここになんかどうしよう卵焼きを作ろうかな入れちゃおうあれだねあんまり 映えないんですけど <laughs> どうしよう何してんの弁当作ってるんだよふー誰の弁当作ってんの俺の俺のじゃない違うでしょ俺のじゃないでしょ俺の弁当そうだよマジかよー、これ凍ってるんだけど いいのいいの。自然解凍なんで。えー、食べる頃には。え、これも全部全部。嘘 <laughs> まあ、あの、気にするなら温めてよ、そこで。 <laughs> あ、電子レンジで。電子レンジで。確かに、確かに。ある程度できたんだけど、ちょっとここの部分空いてるじゃないうん。ちょっと目玉焼きを入れたいんだけど。え目玉焼き卵焼きじゃない卵焼きか。 卵焼き。 <laughs> 卵焼きを入れたいんだけど。お卵焼き入ってたらびっくりする。 <laughs> 入れたいんだけど、うん、ちょっと、料理がこれだとうまく取れないから、うん、ちょっと手伝ってもらって。あ、いいよ。え、これで取ればいいそしたら。あ、そう。まあ、とりあえず、そっちでも。こんな感じです。今のところ。こんわ、美味しそう。まあ、凍ってっけどね。うん。ふりかけは卵と、 うん鮭どっちがいいえー、鮭鮭でしょ鮭 <laughs> じゃあ卵焼きを作ろうと思いますはいはいえー、っとですねうんここにえー、入るかな微妙だね卵3個使おうかなえそんなあまあでもあ2個でいいか2個にしよううん余ったらさ翔ちゃんが食べればいいじゃんそうだねうん あ手元映しとくうん。あ、ちょっと今なしにして。お願い。 <laughs> お願い。お願いダメよやだダメよよし。味はどうするどういう味にする俺甘くない方がいい。甘くない方がいいうん。だしか。ちょっとこれに水を足します。うん 水とめんつゆめんつゆあったよ確かめんつゆにしましょういや正直、うん、そこまで自信はないですよそうなのうんちょっと作りやすくするために、うん、こしますこすんだうん かすと滑らかになるから、うん、えー出切らなかったやつはもう仕方ないうんうんうんどうしようかな本当に自信ないんだよ卵目玉焼きを作る自信が卵焼きね頭が焼きか <laughs> ずっと目玉焼きもう間違えちゃう俺は 間違えちゃうよ <laughs> 引きましょう油先、うん、えちょこちょこ油引かなきゃいかないかなやっぱいや自信はないですけど弱火でやっていけばまあ、うん、失敗することはないでしょうまだまだですあれかな少なかったかな卵肉だとやっぱ 大丈夫よどう翔ちゃんいや自信ないよ僕は頑張れ翔さんならやれるありがとうはあうんうんうんうんいい感じいい感じいい感じいい感じ油引いた方がいいんだよねきっと引いた方がいいと思う引いた方がいいよね、うん、もうちょっと少しでいいと思ううんちょっと何ペーパー使うのめんどくさいので <laughs> 中いけるかな薄いな <laughs> 薄いよ薄い薄い繊細な料理みたいになっちゃうよこんな錦糸卵ねああきれいきれいあもう無理よああああよいしょいっああいい大丈夫 <laughs> マグル <laughs> まぐれが起きてるで、おいま、みんな。 <laughs> まぐれ起きてるよ、今。まぐれじゃないよ、翔ちゃんの実力いやいやいやいや、もう。やだな最後失敗したりしたら嫌だなもう大丈夫じゃん。あ 危ない危ない。 <laughs> ダメだ。こんな感じですかね。よし !OK! いいじゃん。まあ、いいですよ。うんうんうん。いい感じ、いい感じ。いい感じだね。うん。うん。ああ、いい感じじゃん。いい感じ。うん。美味しそう。ちょうど隙間に入るか。うんうん。熱いよ。 <laughs> 熱いよ。うん。よし。 よかった。うんよかったよかった。お <laughs> 味し <laughs> い美味しいうんだしがおいしい。うんすごいおいしい終了。ありがとうう完成いいんじゃないかな。そうそう。ありがとうこれなんか入れ物あるんだっけありがとうあやっぴー あ、これ何何入れてくれたのです。ええ嬉しくないいや、嬉しい。えどうしたの何が <laughs> いや、俺が、俺が、なんかあんまご飯だけだと喉詰まるから。なんでそんな安さなのどうした何がなんかやましいことでもあるの <laughs> やった。あ、こういう袋に入れていけばいいのか。ちょっと、 明日からも毎日作ってねめんどくさおおおお <laughs> どういうことだよひょにょどういうことだよめんどくさいってなんだよめんどくさいよいやめんどくさいよねまあでも俺も作ってあげる今度翔ちゃんにお弁当おお俺も作ってあげるよ、うん、ああ <laughs>